Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Aprelin 22-si saat 20.00 radələrində Ermənistana məxsus hər birinin üzərində bir ədəd yaşayış konteyneri olmaqla 2 ədəd yedəkçi kamaz, 1 ədəd avtokran kamaz, 1 ədəd UAZ 3151 və 1 ədəd UAZ 3152 Patriot markalı nəqliyyat vasitələrinin kolonda hərəkəti Laçın rayonu ərazisində yerləşən müşahidə kameralarımız tərəfindən qeydə alınıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. Video görüntülərdən aydın olur ki, Ermənistanın Kornizor yaşayış məntəqəsi istiqamətində hərəkət edən avtomobil kolonu əvvəlcə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhətinin Həkəri çayı üzərində yeni inşa edilmiş körpüdən keçərək Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Qeyd edək ki, hərbi təyinatlı yüklərin Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə daxil olması Rusiya sülh məramlarının şərait yaratması ilə həyata keçirilib. Müşahidə nəticəsində o da məlum olub ki, avtomobillər sonradan geri qayıdaraq Ermənistan ərazisində Azərbaycanla sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun üzərində dayandıqdan sonra avtokran vasitəsilə 2 ədəd yaşayış konteyneri əvvəlcədən hazırlanmış yerə boşaldılıb. Aparılan müşahidə Ermənistan tərəfindən əvvəlcədən razılaşdırılmadan 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatı birtərəfli qaydada pozaraq Azərbaycan ilə sərhəddə Laçın-Xankəndi yolunun girişində sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulmasını təsbit edir.